se systemaattinen työ. Ja, ja tota, tässä on kuva, miten virolaiset tämän homman on ratkaissut. Eli, eli niillä on tämmöinen, tuolla keskellä tämmöinen Xcode, joka on, on tämmöinen tiedonvälityshomma. Ja, ja tätä on kymmenen vuotta tehty, tämä sitten tehty Xcode, ja sen päälle on sitten rakennettu kaikki palvelut sillä tavalla, että ne palvelut on tuolla tuollaisena tässä kuvassa tällaisessa, siellä on yksityinen sektori ja siellä on julkinen sektori, ja kaikki toimii samalla alustalla. Ja, ja tota, niin, eh, se tarkoittaa sitä, että tietoa voidaan näiden järjestelmien välillä siirtää. Tällä että Xcode se on edennyt syvälle teknologiaa, mutta tietoturvallinen tapa ja nämä tietokannat on tämmöisiä rakenteellisia. Täällä voidaan siirtää tietoja näiden järjestelmien välillä. Ja, ja tota, niin, niin siellä on tällä hetkellä Virossa on 3000 sähköistä palvelua. Eh, jos sitä esimerkkiä ottaa niin firma voi perustaa 15 minuutissa KHS paikallinen tämmöinen kortti, tyrkkäsit sen koneeseen 15 minuuttia, niin sulla on kirva pystyssä. Et siellä on niin 3000 erilaista palvelua, mutta se perustuu siihen, että noista paketeista kasataan erilaisia palveluita. No sitten edelleen, kun puhutaan potilastietojärjestelmästä, jota on verrattu näitä lukuja, niin, niin tässä on kuva siitä, eli, eli niin siellä Virossa, kun ne nyt on puhuttu, että niin täällä alla oleva tämmöinen tietovarasto, joka vastaa meidän kantajärjestelmää tai on itse asiassa dynaaminen tietovarasto siellä eikä päätearkisto, niin, niin se on maksanut 10 miljoonaa. Mutta edelleen siellä on kaikki potilastietojärjestelmät on olemassa. Ja ne on niin kuin siellä käytössä siellä sairaalassa, niin tuossa on, mitä sillä tartoo ja Itä-Tallinnaa ja näitä, niin nämä potilastietojärjestelmät tarvitaan sitä huolimatta, että tuo tietovarasto. Ainoa on se, että tuo tietovarasto on, on siellä keskeisessä roolissa, josta kaikki nämä perustiedot haetaan. Ja sinne ne on rakenteellisesti. Toi toimii niin kuin, niin kuin Samalla tavalla, jos käyttää sitten nettipankkia, niin tieto tulee tuolta varastosta ja sinne on työnnetään se tietty, mutta sinne ei ole työnnetty tuonne ikään kuin keskitettyyn järjestelmään kaikkia tietoja. Ja tota, niin, niin, mutta tämä takaa sen, että kaikilla lääkärillä on näkyvyys tuohon keskitettyyn järjestelmään, josta saadaan ne perustiedot. Ja tässä tullaan siihen, mitä tuossa Vassikin mainitsi, että siellä sitä perustuu siihen, että siellä on standardisoitu protokolla, ja siellä on standardisoitu hommat ja sitten on yksi porukka on päättänyt, siis, että ne on keskenään sopinut, että mitä tietoja tuonne viedään, mitä me ei ole pystytty standardisoimaan tässä maassa ollenkaan. Ja, ja tämä on niinku se juju, millä tämä homma on mennyt. Meillä ei, ole, meillä ei ole sitä tiedon standardia, että mikä olisi se peruspaketti, jota me siirtäisimme tällä tavalla tässä maassa eri järjestelmien välillä niin kuin reaaliaikaisesti. Ja tämä on niin kuin se syy, minkä takia virolaiset on voinut rakentaa, koska ne on niin pystynyt tämmöisen homman hoitamaan. Et näitä ei sillä lailla voi niin kuin verrata ollenkaan. Ja se mun niin mesitsi, että vaikka otettaisiin virojärjestelmä, niin potilastietojärjestelmä tarvitaan siis joka tapauksessa, koska koskaan tuonne keskitettyyn järjestelmään ei voida viedä se tietty tarpeellinen määrä, jonka sitten virolaiset lääkärit on määritellyt, että mitä sinne viedään. Ja sitten kun se on viety sinne, niin se on purettu osia ja sitä voidaan uudelleen Eli tämä on niin kuin se keskeinen ero, joka nyt tässä julkisessa keskustelussa niin kuin ikään kuin mennyt siinäkin sekaisin, että on sanottu, että erilaisetkin koko systeemi, kynnellä millä se ei niin pidä se potilastietojärjestelmä on tuolla, siellä on tietty tämä tietovarasto, joka on keskitetty. <clears throat> Ja tämä on tietysti sitten niin kuin vähän semmoinen mielenkiintoinen kysymys, että nyt tässä ollaan ratkaisemassa tämän pääkaupunkiseudun potilastietojärjestelmää. Mutta mitä muu Suomi tekee sitten? Ja, ja tämä on niin kuin tietysti Sitran näkökannalta se niin mä huolin, että, että pitäisikö meidän niin kuin pystyä kansakunnan tasolla niin kuin miettimään tämä ratkaisu niin, että se, se tietty osuus, mikä sitten siis on valittava järjestelmä täällä pääkaupunkiseudulla tai nykyinen järjestelmä tai mikä hyvänsä, pystyisi siirtämään reaaliaikaisesti sitä tiettyä asiaa. Kantajärjestelmässä on tietysti tiettyjä elementtejä, mutta että se reaaliaikaisuus ja se siirto, niin, niin, niin, niin se pitäisi varmistaa, koska se olisi se varmin tae. Niin, homma. Ja Virossa teki se vielä niin, että sitten kun se tota, niin, Virossa rahoitusjärjestelmä on erilainen, sillä on yksi rahoittaja systeemille, niin se ilmoitti, että kylmä rauhallisesti, että tässä on standardi, tätä kaikki käyttää ja vuosi aikaa. Jos ei onnistu, niin ulkona järjestelmästä ei tule rahaa. Niin, niin se rupeaa niin kuin juoksuttamaan hommaa niin kuin vähän eri tavalla. Suomessahan tämä on tämmöinen, on, on tämä niin kuin kantajärjestelmään liittyminen on vähän niin kuin sillä lailla, että sinne nyt tullaan tai odotellaan mitä tapahtuu tai muuta. Mä just keskustelin muun muassa VDITn kanssa, jolla nyt seitsemän sairaanhoitopiiriä käytännössä, niin milloin se tapahtuu ja milloin se tehdään, niin, niin on se niin kuin käsittämättömän hidasta. Että sehän on rahasta ja, ja tota, niin, niin, niin tahdosta kiinni. Onko tämä tota, niin, että Virossa tota, kuntien itsemääräämisoikeus on pienempi kuin Suomessa? Virossa kunnilla ei ole mitään tekemistä terveydenhuollon kanssa. Haa. Eli, eli hmm, se, se on niinku eri. Siellä on, siellä on tämmöinen kansallinen valtiollinen eläkeyhtiö, vähän niin kuin meidän Kelaa ja sitten nämä äh, lääkärit ja sairaalat tekevät, niin sopimuksen sen kanssa. Ja se määrittelee, se on tietysti, silloin tämä niin komentoketju on huomattavasti suoraviivaisempi. Lasse mainitsi tämän, tämän sata, riittääkö se sata, sillä on erilaisia päätöksiä, mutta sata ainakin poliittista päätöstä plus virkamiespäätökset, niin, niin se, se, se niin kuin hallitseminen tällaisessa tilanteessa ja ottaa huomioon erityisesti tämä, tämä suomalainen terveydenhuollon järjestämis askel täysin levällään, niin, niin, niin, niin, niin ei me ikinä päästä niin eteenpäin tämän homman kanssa. Että, että tämä on niin kuin kunnianhimoinen ja haasteellinen homma vetää niin kuin näin sata poliittista ja sitten kun siellä yksi rupeaa niin kuin, niin kuin aina, niin, niin, ja sitten valitukset päälle ja kaikki muut, mitkä kuuluu tähän kunnolliseen demokratiaan, niin kyllä niin kuin, tämä niin kummallinen systeemi on ja sitten ihmetellään, että ei niin saada aikaiseksi niin, niin, niin tältähän tämä touhu näyttää tässä maassa. Mutta se vielä tuohon, että tota, et, et, niin, se, mistä me tullaan olemaan, niin kuin kes, varmaan tulemaan keskustelussa ja ei, ei niin kuin yhden potilastietojärjestelmän jokainen, siihen meillä ei varmaan lisäarvoja asiantuntijoita on niin kuin riittävästi, mutta sitten meidän kyllä tästä asiasta meidän kyllä kannattaisi niin kansakuntana keskustella, että, että miten näitä tietoja niin pystyttäisiin standardisoimaan, protokollat tekee niin, että, että tota, niin, niin, tämä homma niin lentää ja, ja nämä määrät tiedot pystytään siirtämään. Ei se nyt niin monimutkaista ole. Äh, kyllä, kyllä niin kuin pankkijärjestelmätkin saatiin ja ei se siirrettävä tietomassa tässä nyt ole niin kuin se. Ne, ne, en ole itse lääkäri, mutta meillä nyt on yksi lääkäri hommissa, joka on ollut rakentamassa tätä systeemiä. Niin se, kyllä sitä kulma niin kuin hinkattiin kauan aikaa sitä, että mikä se on se ydin, mitkä tiedot sinne siirretään, mutta on Musta se on että se 12 semmoista erilaista dokumenttia, jossa on tietysti leikkaus ja, ja mitä oma lääkäri, että mitkä on se dokumentti, mitä laitetaan sinne järjestelmään, ja sitten se puretaan atomeiksi, indeksoidaan sinne sisään ja se uudelleen käytettäisiin. Tämä meidän järjestelmä perustuu siihen, että me varastoidaan näitä tietoja vähän joka paikkaan ja ne ei ole uudelleen käytettävissä. Sellei. No nyt tietysti tämä ratkaisu, mikä pääkaupunkisella on, että se tehdään se uudelleen käytettävyys ikään kuin sinne sisällä. Mutta se ratkaisee tämän, tämän alueen ongelmat. Ja sitten se, mikä tässä on mielenkiintoista tässä Viron ratkaisussa, niin on se, että tähän samaan systeemiin pääsee yksityinen puoli mukaan. Nyt tietysti täytyy muistaa, että Viron koko terveydenhuolto on yksityistä. Mutta mä tarkoitan kaikkea muutakin. Siellä on, siellä on tota, puhelinjärjestelmät, siellä on pankit, kaikki käyttää tätä samaa niin keskitettyä väyläratkaisua. Ja, ja tota, se ei ole mikään fyysinen päälle, se on itse asiassa tietoliikenneprotokolla, joka on, on, on tota, ajetaan internetin yli salattuna tietyllä tavalla varmistettuna, että se tieto on aina turvassa. Niin, niin tämän, jos me niin ajatellaan, että Suomi tulee olemaan joku sähköisen asioinnin niin kuin luvattu maa, niin, niin, niin jos ei me niin tämmöisiä ratkaisuja pystytä tekemään, niin tämä on kyllä niin mennyttä kalua tämä homma. Että, että, tota, meillä on joitakin erittäin hyviä palveluita. Meillä on, on, on verottaja, joka on, on, on niin tehnyt tämän homman. Ja, ja tota, niin, niin, niin, niin, mutta muuten koko kansakuntana niin kyllä ollaan niin kuin, niin en mä tiedä pystytäänkö me tämmöisiä päätöksiä tekemään tällä nykyisellä rakenteella. Et se, se on niin kuin valitettavaa ja, ja, ja en usko sitä. Mä olen joskus kuvannut tätä, mä olin tässä yhdessä kuntaharjoituksessa mukana tämmöisessä kuntien tiedossa, joka perustettiin, niin, niin, niin, niin kunnissa on tällä hetkellä, täytyy nyt muistaa vielä, että kunnissahan on kaikki meidän hyvinvointipalvelut. Valtiollahan on noin ehkä turvallisuuspalveluita, poliisi, rajavartiosto, tulli, tämän tyyppisiä armeija, tämmöinen tietysti verotus, mutta tämän tyyppisiä palveluita. Mutta hyvinvointiyhteiskunnan palvelut tulee tällä hetkellä kuntien kautta. Kunnissa on tällä hetkellä 75 000 ohjelmistoasetusta. Ja, ja tietysti terveydenhuollon on iso asia siellä, mutta 75 000 ohjelmistoasetusta, siis lisenssiä siellä servereissä ja muissa, niin, niin, niin, niin ei se ole ihme, ettei tätä niin kuin saada niin kuin, tota, niin sähköistettyä tätä systeemiä. Vaikka kuinka annetaan julistuksia, niin pitäisi tehdä päätöksiä myös. Mä joskus, tota, siis, tämä ei ole kenenkään vika, tämähän on, tämä on niin systeemivika, että kaikkihan toimii täysin omista lähtökohdistaan oikein. Koska nyt on kilpailulainsäädäntö, pitää ostaa se järjestelmä, on tarve, no kunnat kilpailuttaa, sairaanhoitopiirit kilpailuttaa, kaikki tekee oikein, mutta puitteisto on niin kuin ikään kuin väärä. Näissä olosuhteissa syntyy eräällä puitteilla tällaista jälkeä. Ja tota, mä olen joskus verrannut tätä hommaa, että, että, että terveydenhuolto eikä jotain klasseja eikä tätä muuta, mutta tämä järjestelmä johtaa semmoisesti, jos Suomen armeija organisoitaisiin samalla tavalla kuin suomalainen kunta ja terveydenhuolto, niin joka ikisellä kylällä olisi oma sissipäällikkö, <laughs> joka kävisi ostelemassa aseita aina sieltä, mistä niin parhaiten saa. Ja, ja tota, ihan takuu varmasti ne ei toimisi, kaliberit ei ole samoja. Ja, ja armeija nyt onneksi on organisoitu valtakunnallisesti, että se pystyy tämän homman hoitamaan. Kiitoksia.